Ребята, всем привет, это Вероника с вами, и сегодня я хочу ответить на такой вопрос, почему я не блокирую всех этих злобных комментаторов, которые меня или оскорбляют, или засоряют канал и так далее. Ребят, ну, во-первых, я хочу вам честно сказать, ну, если ты ущербное, убогое дерьмо, к которому всю жизнь относились как к дерьму, которое всю жизнь по отношению к себе ничего хорошего не видела и не слышала, кроме как каких-то оскорблений или каких-то понуканий. Ну как этот человек может по-другому общаться? Вот он посмотрел там канал, где я говорю, что там, почему люди хотят уехать, мой канал случайно попал и увидел ролик, почему люди хотят уехать из России. И вот он свою, вот эту вот, вот, вот эту вот, вот болотце, свою какашечку, вот эту свою пытается отстаивать и рассказывать, как там хорошо. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, я никогда не говорила, что в России плохо. Точнее, Э, на сегодняшний день, мое личное мнение, там очень плохо. Там не просто плохо, там очень плохо. Там завинчены все гайки, и жить, работать, воспитывать детей и вести нормальный образ жизни практически невозможно. Но я представляю, что когда вот это вот Вася Пупкин сидит там, по ту сторону вот этого красивенького HD-экрана или чего-то там и видит, как так, сказали, что у нас вот так, вот так, вот так, вот это, это, это плохо, и поэтому все хотят уехать. Как так? Мне ж тут так хорошо. Ну, не важно, что я тут еле свожу концы с концами, и не важно, что я тут такой никто, ничто, звать никак, и всю жизнь меня по башке бьют. А вот я и сейчас что-нибудь такое напишу. Господи, чем мне только не писали. И неудачница, и посудомойщица. Ой, Господи, не знаю, оскорбление это посудомоечница или нет. Наверное, нет. Я так думаю. И толстая. И встать последний комментарий. Вот это такое вот, вот это вот чудо а, не русской национальности, скажем так, чтобы не задеть ни чувств неверующих, ни чувств ни национальных меньшинств и чего-то другого, вот с каким-то вот таким вот именем, там Гуриев, Гузиев и так далее. Вот оно вот это вот такое вот, вот это все. Вот это вот. И оно мне пишет. Бабушка, обращаясь ко мне. Это он, наверное, увидел мои седые волосы и решил, что я бабушка. Бабушка, вам там надо встать перед Макдональдсом с табличкой «Не ешьте, что-то там не... А, не ешьте здесь, а то будете такие, как я. А то будете такими, как я». Но я вот думаю, а что-то это мы, вот, вот это вот этой обезьянки, которая только что с дерева слезла, что ему можно ответить? <coughs> Но я, конечно, написала, что друг мой, в приличном обществе себя так не ведут. Но я хочу вам сказать... Эм, а, они, конечно, меня подзадоривают. Они меня подзадоривают, мне хочется писать, э, снимать больше, еще больше указывать их, им на их болотце. Вы понимаете, когда вы ничего в жизни не видели. Понимаете? Для того, чтобы спорить с человеком, который рассказывает об эмиграции, надо, ну, как минимум, куда-то ездить, что-то видеть, что-то смотреть, видеть, как люди живут в других странах, разбираться в этом. Они этого не знают, они же вот это, зомби-ящиков насмотрятся, именно рассказывают, ай, там забирают детей, ай, там все голубые или какие-нибудь розовые, ай, у них там пол меняют шести лет, вот они вот этого насмотрятся, а, они живут в картонных домах, ай-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой досмотрелись и такие думают, а у меня как хорошо. У меня-то домик-то панельный, ну, в хорошем случае кирпичный. У меня то хорошо, всего там за отопление плачу 4 тысячи в месяц, ничего страшного при зарплате в 20-30 тысяч. Все хорошо у меня. Что она нам там рассказывает, глаголит там, вещает там со своего маленького, никому не нужного, скучного канала. Рассуждают вот эти вот несчастные. Мне их жаль, я честно могу сказать, мне их жаль. Я, кстати, когда меня не оскорбляют, в комментариях. Я вступаю в диалог, я пытаюсь отстоять свою, отстоять свою точку зрения. Я всегда говорю людям, что, ну, как бы. А вот, вот, вот мои доводы, слушаю их доводов. Если человек воспитан более или менее, хоть как-то воспитан, дай бог, и не опускается на уровень оскорблений, я вообще открыто критики вот так, вот так. Я же говорю, уже говорила про этого подписчика. Есть у меня какой-то такой любимый подписчик, он всегда мне ставит какие-то комментарии по поводу многих вещей. Я всегда прислушаюсь, потому что человек адекватный, человек там мне рассказывает, там, высказывает свое мнение, не оскорбляя меня. Ну, меня не приучили оскорблять людей, меня приучили к тому, что все люди разные, и не, точки зрения разные, и только сложив там какие-то доводы, ты, ты там как-то, вы приходите к истине ну, это меня так приучили. Я понимаю, что это быдло, к этому не приучили. Мне очень жаль, на самом деле. Я смотрю, сколько гадости пишут, думаю, блин, ребята, чем же я вас так задела? Чем я вас так задела? Я, женщина, живущая от вас в 10 тысячах километров, так сильно вас задела, что вы так бурно реагируете на мои слова. Ну, допустим, я смотрю же тоже блогеров, но ну, вот я, у меня есть такой теперь любимчик, любимчик он у меня – Панасенков. Вот он у меня любимчик теперь. Но, но ну, мне же не все нравится. И не совсем я согласна. Но ну, я же ему не пишу, ты там вообще похож на короля крыс или чего-нибудь. Но ну, не пишу я такого человеку. И я с ним соглашаюсь или не соглашаюсь. Я и комментарии не пишу. У меня на это, честно говоря, нет времени. Но почему эти люди так делают? Че я их буду удалять? Допускай. Да ну пускай. Э, ну, все-таки эволюция это идет, идет. Они же, может, наверное, книжки какие-то прочтут, развиваться будут. Пускай это все остается на просторах интернета, на просторах ютуба. Пускай они наслаждаются тем, что они вставили свои 5 копеек, что вот у них вот их э, мнение Пускай знают, пускай это видят. Они же валяют себя в грязи, понимаете? Они не меня <laughs> валяют в грязи, они себя валяют в грязи. Это вот всем ребятам, которые мне написали, что вы их там не баните, не удаляете и так далее. Да блин, да пускай. Я ж, как вот сказать, ну если мне кто-то скажет, что ты, у тебя один глаз, ну что я, что я могу на это ответить? Ну что я могу ответить? Да у меня их два. <laughs> Я не буду вдаваться в эти в ахинеи, понимаете, развивать ахинею, блокировать ахинею тоже не буду. Я мне забавно, я читаю, я даже какие-то такие чувства испытываю, мне хочется им помочь. Честно, клянусь, мне хочется им помочь, что-то им сделать, чтобы они что-то посмотрели, чего-то в жизни почитали, для того, чтобы они как-то хоть как-то спустя со своего вот этого илового дна хотя бы более или менее чистой водички могли выплыть, честно могу сказать. Ну, а всем, кто меня поддерживает, спасибо. Спасибо, ребята, спасибо. Я знаю, что э, очень много людей, у которых мнение с моим схоже, и мне это приятно осознавать, что я не одна на этом свете такая. Хотя, может быть, даже если бы я была одна, ну, все равно бы я это делала. Все равно бы я высказывала свое мнение, несмотря ни на что. Но я, тем не менее, вам всем передаю привет. Скажите вы, а, как вы считаете, стоит это блокировать или не блокировать? Стоит отвечать на оскорбление или не отвечать? Ваше личное мнение. Ну все, всем пока-пока. Это была Вероника. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, короче, ну, но всю эту процедуру, которую вас просит сделать каждый блогер, вы знаете.